Gracias. Nuh'una devam edin. Hareket 2 hocana devam edin. 2 hocana ver. İlk başı bırak düşür. Kilo bana sizi bırak düşür. Hamımız bir geldi gidelim. Ha gol gol diyeyim ha. Sıra alele diyeceğim. Fakat bana bütün duygular hareket ettik. Go go go. Kilo bana go go go. Kilo bana go go go. Bana go go go. Evet. Tabii. Right.